acheté le, le projecteur, le petit truc dont je t'ai parlé. Et euh, je sais pas, mais en tout cas demain il faut que j'aille pas trop tard à l'atelier. Alors tu m'en veux pas, tu m'en veux tôt. D'accord Et euh, bah, voilà, mais bah, si tu veux, tu peux il faut de toute façon que j'achète